लिब्रे अफिस को स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी लिब्रे अफिस को परिचय र फर्मुला एडिटरको बारेमा सिक्ने सिक्नेछौ हामीले निम्न विषयहरूबारे सिक्नेछौ लिब्रे अफिस म्याथ के हो म्याथ प्रयोग गर्नलाई सिस्टमका आवश्यकताहरू फर्मुला एडिटर प्रयोग गर्न एउटा सरल फर्मुला लेख्न लिब्रे अफिस म्याथ के हो लिब्रे अफिस म्याथ गणितीय सूत्रहरू सिर्जना गर्न र सम्पादन गर्न बनाएको एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेशन हो यो लिब्रे अफिस भित्र रहेको हुन्छ त्यसैले यो खुला स्रोत हो र निशुल्क वितरण हुन्छ म्याथ उपयोग गरी रचना गरिएका सूत्र र समीकरणहरू एक्लै रहन सक्छन् अथवा यिनीहरू लिब्रे अफिस सुटको अन्य डकुमेन्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ फर्मुलालाई राइटर वा क्याल्कमा राख्न सकिन्छ फर्मुलाको केही उदाहरणहरू फ्र्याक्सन इन्टिग्रल इक्वेसन र म्याट्रिक्सहरू हुन् म्याथ प्रयोग गर्नको लागि सिस्टमका आवश्यकताहरू हेरौं विन्डोजको लागि हामीलाई माइक्रोसफ्ट विन्डोज 2000 सर्भिस प्याक 4 वा माथि एक्सपी भिस्टा वा विन्डोज 7 आवश्यक पर्छ Pentium compatible PC 256 MB RAM 512 MB RAM भए राम्रो उबुन्टु को लागि सिस्टमको आवश्यकताहरू लिनक्स कर्नेल Version 2.6.18 वा माथि Pentium compatible PC 512 MB RAM भए राम्रो सिस्टम आवश्यकताहरूको पूर्ण जानकारीको लागि लिब्रे अफिस वेबसाइट हेरौं यदि तपाईले पहिले नै लिब्रे अफिस सुइट इन्स्टल गर्नु भएको छ भने तपाई लिब्रे अफिस मा म्याथ पाउनुहुनेछ यदि तपाईले लिब्रे अफिस सुइट इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने यसलाई आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ लिनक्समा तपाई यसलाई सिनेप्टिक प्याकेज म्यानेजरबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ मैले लिब्रे अफिस संस्करण 3.3.3 इन्स्टल गरेकी छु ल सुरु गरौँ र Math Application खोलौं। Windows को Start menu मा जाउँ। All Programs, LibreOffice Suite, LibreOffice Math मा क्लिक गरौँ। अथवा हामीले LibreOffice Writer document भित्रबाट खोल्न सक्छौँ। एउटा नयाँ टेक्स्ट डकुमेन्ट खोल्न LibreOffice Writer मा क्लिक गरौँ। अब राइटर विन्डोमा म्याथ खोलौं मेन मेनुबार भित्रको इन्सर्ट मेनुमा क्लिक गरौ र त्यसपछि तलतिर भएको अब्जेक्ट र त्यसपछि फर्मुलामा क्लिक गरौ अब हामी राइटर विन्डोमा तीन क्षेत्रहरू देख्न सक्छौं पहिलो माथि रहेको राइटरको क्षेत्र हो यहाँ सानो ग्रे बक्स याद गरौं यहाँ हामीले लेखेको समीकरणहरू वा सूत्रहरू गणितीय रूपमा छन्। दोस्रो तलको इक्वेसन वा फर्मुला एडिटर क्षेत्र हो यहाँ हामी गणितीय सूत्रहरू विशेष मार्कअप भाषामा टाइप गर्न सक्छौं र तेस्रो दायाँ रहेको एलिमेन्ट्स विन्डो हो यदि तपाईले एलिमेन्ट्स विन्डो देख्नु भएन भने हामी भ्यू मेनुमा क्लिक गरेर एलिमेन्ट्स छानी प्रयोग गर्न सक्छौं यो विन्डोले हामीलाई विभिन्न गणितीय चिन्ह र अभिव्यक्तिहरू देखाउँछ यदि हामीले एक पटक राइटर क्षेत्रको ग्रे बक्स बाहिर क्लिक गर्यौं भने म्याथ विन्डो हराउनेछ म्याथ फर्मुला एडिटर र एलिमेन्ट्स विन्डो पुनः ल्याउन ग्रे बक्समा दोहोरो क्लिक गरौँ ल अब हामी सरल गुणन सूत्र लेखौँ 4 गुणा 3 बराबर 12 अब एलिमेन्ट्स विन्डोको माथि चिन्हहरूको वर्ग र तल चिन्हहरू रहेका छन् एक पटक माथि बायाँ आइकनमा क्लिक गरौँ यहाँ टुल टिपले युनरी वा बाइनरी अपरेटर्स देखाउँछ र तल हामी आधारभूत गणितीय अपरेटरहरू देख्छौँ जस्तै जोड खटाउ गुना र भाग दोस्रो पंक्तिमा गुणन बुझाउने ए गुणा बी मा क्लिक गरौँ अब फर्मुला एडिटर विन्डो याद गरौँ यसले टाइम्स शब्दले विभाजित दुई प्लेस देखाउँछ साथै माथिको राइटर ग्रे बक्स क्षेत्रमा पनि गुणन चिन्हले दुई वर्गहरू विभाजित भएको याद गरौँ फर्मुला एडिटरको पहिलो प्लेस होल्डरलाई दोहोरो क्लिक गरेर यसलाई हाइलाइट गरौँ अनि 4 टाइप गरौँ अर्को दोस्रो प्लेस होल्डरलाई हाइलाइट गरौँ र फर्मुला एडिटर विन्डोमा 3 टाइप गरौँ याद गरौँ राइटर ग्रे बक्स स्वतः रिफ्रेश हुन्छ यसले 4 गुणा 3 देखाउँछ हामीले माथिको भ्यू मेनुमा पनि क्लिक गर्न सक्छौँ र अपडेट छान्न सक्छौँ वा हामी विन्डो रिफ्रेश गर्न कीबोर्ड सर्टकट F9 प्रयोग गर्न सक्छौँ अब सूत्र पूरा गरौ यसमा बराबर 12 थपौ यसको लागि एलिमेन्ट्स विन्डोको वर्गहरूको खण्डको रिलेशन्स नामक दोस्रो आइकनमा क्लिक गरौ यहाँ विभिन्न सम्बन्धहरू याद गरौ पहिलो छानौ ए बराबर बी। र हामी पहिलो प्लेस होल्डर मेट्ने छौं र दोस्रो प्लेस मा 12 टाइप गर्छौं र त्यहाँ राइटर क्षेत्रमा हाम्रो पहिलो सरल फर्मुला छ 4 गुना 3 बराबर 12 हामीले कसरी सजिलो तरिकाले एलिमेन्ट्स विन्डो प्रयोग गरी एउटा सूत्र लेख्ने सिक्यौं हामी फर्मुला एडिटरमा राइट क्लिक गरी यहाँ चिन्हहरु छानेर पनि एउटा सूत्र लेख्न सक्छौ कन्टेक्स्ट मेनुले एलिमेन्ट्स विन्डोमा जस्तै सोही चिन्हको वर्गहरु देखाउँछ कुनै पनि वर्ग चयन गर्दा वर्गमा उपलब्ध चिन्हहरु देखाउँछ एउटा फर्मुला लेख्ने तेस्रो तरिका छ हामी सिधै फर्मुला एडिटर विन्डोमा फर्मुला लेख्न सक्छौ यहाँ हामी म्याथ एप्लिकेशनले बुझ्ने एउटा विशेष मार्कअप भाषाको प्रयोग गर्नेछौं हामी पहिले देखि नै मार्कअप भाषाको एउटा साधारण उदाहरण हेर्यौं 4 टाइम्स 3 बराबर 12 यहाँ टाइम्स शब्द याद गरौ त्यसैगरी 4 भाग 4 बराबर 1 लेख्न मार्कअप 4 ओभर 4 बराबर 1 हुन्छ अब हामी अन्तमा छौ यहाँ तपाईको लागि एक कार्य छ राइटर विन्डोमा निम्न सूत्रहरू लेखौ 4 भाग 4 बराबर 1 तपाईको सूत्र बीचमा एउटा खाली लाइन एन्टर गर्न न्यू लाइन मार्कअप प्रयोग गरौँ a boolean and v for greater than 3 x लगभग y बराबर छ र 4 बराबर 3 छैन यसले हामीलाई यो लिब्रे अफिस को परिचय र फर्मुला एडिटर ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याउँछ संक्षेपमा हामीले निम्न विषय सिक्यौं लिब्रे अफिस म्याथ के हो म्याथको प्रयोग गर्न सिस्टमका आवश्यकताहरू फर्मुला एडिटर प्रयोग गर्न एउटा सरल सूत्र लेख्न spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई spoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्वशिक्षा नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार